Mlinda lango wa mabingwa wa soka nchini Nigeria, Rivers United, Victor Sonchima amesema kwamba msimu ujao, msimu wa mwaka 2023 2024, huenda akacheza soka katika ardhi ya Tanzania, huku akitaja miongoni mwa timu hizo ambazo pengine anaweza akazitumikia msimu wa mwaka 2023 2024, uh, ni wale matajiri wa jijini Dar es Salaam, Azam FC. Ikumbukwe Sonchima ameonyesha kiwango bora katika michezo miwili ya robo fainali kombe ya shirikisho barani Afrika dhidi ya Young Africans, jambo lililozifanya baadhi ya timu nchini kuanza mazungumzo naye kimya kimya. Akizungumza, Sonchima amesema kwamba timu nyingi zimefurahishwa na uchezaji wake, hivyo zilimfuata kuzungumza naye, ingawa kwa sasa akili yake amewekeza zaidi kuhakikisha kwamba anamaliza msimu huu. Sonchima ameongeza kwamba mbali na Young Africans, timu nyingine ambayo inaonyesha nia ya kuhitaji saini yake Uh, ni klabu ya Azam FC ambayo yeye binafsi anatamani kuichezea, kwani miundombinu ya klabu hiyo imemshawishi tofauti na klabu zingine ambazo zimeonyesha nia ya kumtaka. Wakati Sonchima akiweka wazi mipango hiyo, inaelezwa kwamba Azam FC ipo kwenye rada za kutafuta kipa atakayesaidiana na Abdullahi Idrisu aliyesajiliwa Januari akitokea katika klabu ya Benchim United ya kwao nchini Ghana. Maoni yako ni yapi? Tuma ujumbe wako kwenye upande wa comments hapo. Mimi naitwa Deus Von Bismarck, jezi nambari 17 mgongoni.